है गाइस तो कैसे हो आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे चलिए आपके लिए जो है कि सोल्यूशन लेकर के आए जो कि M I U I twelve वालों के लिए है जो कि पोको एम टू प्रो के लिए भी है किसी भी M I U I device के लिए है जो कि आपको जो M I U I twelve का अपडेट तो मिल गया मैं कंट्रोल पैनल आपको जो है ओल्ड वर्जन का ही दिख जाता है तो आपको सिंपली इसको क्या करना है सेटिंग के इंटरफेस पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले में और डिस्प्ले सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे